Hola a todos, negros de octubre. Hoy estamos de vuelta con Happy Wheels, Otro hombre que me dejó emocionado, sinceramente. Bueno, vamos a arrancar con toda la onda. A los niveles mucho por la gente, sí señor. Bueno, Sword Town. Eh, no, bueno, esto es tirar espadas, vamos a ver, este me gusta, vamos. Ya lo ves, qué pelotudes. Vamos con otro. Prendi la Nutella estos niveles que cree la gente se... Que nivel por 1.33 segundos. Dios santo. Bueno, vamos a que me va más rápido y que porque no estoy haciendo nada. Y bueno, cada vez mejor. Pogo imposible. No es imposible. Yo puedo. Vamos con el pogo, supuestamente. Pogo, pogo, pogo. está. Sí. Bueno, suerte. Oh, Dios. Ah, hay que pasar por arriba. ¿O no? Sí, me parece que es imposible. A ver, a ver. Doy vuelta. Triple giro. No. Arriba. No. Bueno, a ver, a ver, vamos por otro. Eh, Orange Rob Swing. Vamos con las sogas. Con las sogas. Sí, está, atrás. Sí, Vamos, vuelta. Si sí, esto me gusta. Para atrás. A ver de vuelta. Ahí. Ay. ¿Pero qué me está pasando? Sí, sí, de cabeza. Vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Ay. Cuidado. No. De vuelta. Me suelto... muy... Pero tío, ¿qué me está pasando? De vuelta, de vuelta. Para atrás. Nueva mesa. Nueva mesa. Ay. Me complicó, se me complicó. Ay, ay, ay, ay, ay, no. Bueno, vamos con otro. Otro nivel. Vamos a bajar, bajar, bajar. A ver, a ver. Mm, yo puedo sobrevivir, sí. Vamos con la mamá. Con la mamá, con la mamá, con la mamá. ¿Puedes sobrevivir? Ah, está en español. Sí, puedo, puedo sobrevivir. Puedo, puedo. De cabeza. No, no, no, no. ¿Qué es este nivel? A ver. Vamos con el viejo de silla Este le tengo fe, le tengo fe, vamos. Vamos. Ahora no tiene silla No, no, no. Otro nivel, otro nivel. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Mm. Oh, Sí, este me gusta, sí me gusta de verdad. Vamos uno rápido, uno rápido. Tendríamos otro. de la moto vamos vamos vamos Justin Bieber vamos rápido rápido rápido oso rápido Difícil. Súper difícil. Ah, no, no, no llegué, no llegué. Bueno, con otro nivel, otro nivel, que estamos a full. Slow motion, cámara lenta. Vamos a ver este cámara lenta seguramente. ¿Cuál es? Cae, cae, cae. sí cayendo, vuela mira, Ah, mi pierna. Mi cabeza. Oh, ya morí. Vamos a ver otro nivel, otro nivel, otro nivel. A ver la página siguiente. Minecraft Quiz. No me gusta mucho Minecraft, pero vamos a ver si lo logro pasar. Jugué alguna Matar Santa. Matar a Santa, vamos a matar a Santa. Santa Claus. ¿Le van a panza, Sí. Muere viejo de mierda. Sí, muere. Y estoy vivo. Estoy vivo. Sí. Bueno, vamos a ver. Otro de Sword Throw. Este me gusta de verdad. A ver si lo vamos a jugar. Vamos con el tipo este. El que salta. Bueno, mucho salta Vamos, A ver. Lo llego. ¡Uah! El papá de Justin Bieber. hace justin y el sigo, sigo. Toma, madre. Uh, clave. La 1, 2, 3, va. Va. Pero me quedé trancada. Sí, va atrás, va atrás, va atrás. Toma, vuelo. He muerto. Espera, espera. ¡Ay! Ah. Bueno, cuenta con una victoria moral, como dice Will Rex vamos, probar con otro nivel, otro nivel. A ver. A ver, a ver, a ver. Solo para pros. Nada para pros, sí señor. Vamos con Pogo. Pogo. Pogo. No, no lo entiendo este nivel. Vamos probar otro. cargando los niveles niveles vamos a probar el juego demo a ver el juego de la vida bienvenido al juego de la vida este lugar es para conseguir un trabajo a ver McDonald's la gorda se entra ahí con... A ver, vamos para abajo. Correcto. A ver qué pasa si me voy al otro lado. ¿Qué pasa? ¡Una fiesta! ¡Sí! Que no pare la fiesta. Que no pare la fiesta. Ya tengo el nombre para el video. sí, gana, gana, gana, gana. Súbalo, ¡Sí, súbalo. ¡Ay, no! Bueno, cuando minutos de con uno, un nivel más, un nivel más. Un nivel más. A ver. Policía de Estados Unidos. ¿Qué es esto? A ver, policía de Estados Unidos, policía de Estados Unidos. Vamos. destroza todo. Ok. Esto está bueno. Esto está bueno. Vamos. Oh, oh. Sí, oh, sí. Sangre por todos lados. Sí, sí, sí, matanza, matanza. Sí. Ok. Un nivel más. uno más. Un más. Sí, este sí. Uno de sogas. Uno de sogas. Con el papel responsable. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Con esto. Sí, iba, iba no, y resulta, y no, qué nivel más malo. Vamos a ver otro, otro, otro. No, este no. Un nivel más y terminamos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. han cargado los niveles, niveles, niveles. Bueno, amigos. Nos vemos en la próxima edición de Un saludo.